жаныңда дайым болгум келет сени менен бирге жашоом керемет алыстарга алып учкум келет жүрөгүмдүн сырларын ачкым келет жаныңда дайым болгум келет сени менен бирге жашоом керемет алыстарга алып учкум келет жүрөгүм сырларын ачкым келет көздөрүң үчө таратам махабатым жаным ай үй жагыңа баратам күздөрүңө чөгүп чөгүп малып баратам сени сүйүп ушул ырым өзүм жаратам керек болсо бүтүнө бүтүнө таратам махабатым жаным ай үй жагыңа баратам жүрөгүмдү ээледиң оштун сулуу периси ортобузда жаралды ширин сүйүү кемеси жүрөгүм сени сүйөт күнү түнү семдеп жүрөт сага болгон сүйүү күчү алолон тайм к бизсең жаным сүйүмдү сага болгон үмүттү жалдырап жүрөгүм жалгыз сени сүйдөмбү аы билем кол жеткиз бериштесин сен мага бул дүйнөдө жалгыз жаным керексиң көздөрүңдү чөгүп чөгүп малып баратам сени сүйү өзүм жаратам керек болсо бүтүнө бүтүнө таратам махабатым жаным ай үй жагыңа баратам өүң күнү бүтүнө таратам махабатым жаным ай үй жагыңа баратам күзүрүң айтып турасың да мени сүйөсүң а балким сагынып сен да мени күтөрсүң жалгызым суранам ишенчи сен мага мен сени өмүр бою алмаштырбайм башкага менде бар болгону жүрөгүмдө махабат махабатым кылымдарга жүрөгүмдө сакталат угуп койчу үчүн эриндерим менен жылмая жаныңда дайым болгум келет сени менен бирге жашоом керемет алыстарга алып учкум келет жүрөгүмдүн сырларын ачкым келет көздөрүңө чөгүп чөгүп малып баратам сени сүйүп ушул ырым өзүм жаратам керек болсо бүтүнө бүтүнө таратам махабатым жаным ай ү жагыңда баратам көздөрүңө чөгүп чөгүп малып баратам сени сүйүп ушул ырым өзүм жаратам жаным ай үй жагыңа баратам көздөрүңө чөгүп чөгүп малып баратам сени сүйүү ушул ырың өзүм жаратам керек болсо бүтүнө бүтүнө таратам махабатым жаным ай үй жагыңа баратам көздөрүңө чөгүп чөгүп малып баратам сени сүйү ушулы жаным ай үй жагыңа баратам